abalungi abali ku online medias uganda wamu ne uganda byogere tubaninizaako enkyayonaku lino olwaleero olwokusatu eh, tuli ne mutabani wa yowaana ne mole amanyiddwa nga tamali mirundi junior eh, muzzukulu eh, tujja kugamba muzzukulu kubanga oli ye taata so olunaku lwaleero tulina ensonga nyingi nnyo zetugenda okuba nga tumulungulula nga olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya lukwago okugenda mu fdc ngaavudde mu dp twogere ku nyp bavuddeyo ne balijesalinga ekibiina kyabwe kati mwabadde bamanyi nti pipopawa biki biki nga mulowooza nti tebagenda kujja e, muswadde omusajja ye mugumu twogere ne ku ngeri gavumenti etidde buti oba kubanga omuntu yena alina avaayo okwogera ku nsonga zonna zonna eziruma abantu bamukwata bukwasi babizonto baali babakwata omusajja jaradi kiwawa baali bamukwata omukulu tamale mirundi junior tukwaniriza konani medias uganda ne uganda byogere mbalamusiza nyo abandaba amanya gange nze tamale mirundi junior muzukulu mutabani wa mwami tamale mirundi siniya ah, muzukulu wa yowaana mirundi nemmola enamatovu omanyi nebaza abantu bonna batuwagidde pulogulaamu zaffe ezenjawulo zetukola mm. nentumirako banankyukakyuka bannaffe abapopopawa mm. mwebale butassa muliro mwebale kulwanirira ggwanga lyammwe ate mm. mwebale kwogera bituufu n'abalala bonna abali mu forces of change mm. nebazanyo abangoberera ku peegi yange yatambala emirundi gr ntera mm. okubeera nenkola laivu mm. n'abavuddeyo okunyambako ku foundation yange gyentambuza eyali ftechawde ah, ndi musanyufu nnyo okubeera wa ensonga tutandikire ku eriweya tutandikire ku ya tutandikire ku efdc ah, Uh, omwami erias lukwago gwe banyiga ennaku ezo gye buyise omwaka nga gumwe mabega nakaba wejwi wejwi yavuddeyo mu dp nagenda mu fdc naye yeyagambye agenze agenze kubeera ne bannankyukakyuka basobole okubbulula uganda edde ku ntikko tutandikirawo mukama waffe onalebulukwago eh, kirungi kyemuyinako weyaeven closely related hmm. naye nze taata lukwaga amagezi gemuwa nti yagudde kubanga bwolaba ekisooka kyetulina okutunulira ku fdc hmm. n'ebibiina byonna ebibaddewo ebyebyobufuzi hmm. uh, hmm. nti ebibiina bino ebyali bikolebwa nga dp fdc biki generation eriwo tebiina nyiko nya atachiment uh, ebimu byakolebwa tetulinawo kakati omuntu w'emyaka ana kati dipita ginako ne attachment kubanga nabagikola abamu tetwaliwo tetubalabangako mm. and the problem they have done they have failed to reinvent bakiyita reinvention mu byobufuzi mm. you reinvent the objectives of mm. the hmm. political party but because politics gwafuuka mulimu mm. ebibiina byebifuzi ebimu ne bifuuka amakampani mm. agazimbiddwa aga, aga ku individuals mm. ab'olubatu Hmm. oba oyagala kumanya fdc olina okuddayo nosoma akalulu kakyenda mumukaaga aka dr semwogerera era sirabangaku kalulu ke enalemu keyali ebyengaako kubanga baleeta ebiveera abaaliwo balondera mu biveera hmm. era ebiveera ebyo tebiddanga ngaomuntu ajja n'obululu kumi nayingira ekiveera nalonda nateekamu so kakati nrm hmm. bwe yamanya omwami museveni yali amazeeko emyaka kumi n'amanya nti abantu be yali alowooza nti anunudde hmm. baali tebamwagala yali alowooza akalulu agenda kawangula mangu naye kaabazibuwalira hmm. because dr semogerere mengo yamuwagira nnyo era mu lukiiko n'abamu abatuula mu lukiiko lw'emengo baavaayo ne hmm. bawagira dr semogerere openire ah, catholic church hmm. newagira dr semwogerere openly hmm. era okuva olwo institution zino tezaddamu kubeera nti zisalawo nnyo eri abantu hmm. zakwatibwamu nezinyigirizibwa ezimu ne bazisayiningisa endagaano ezimu ne baziwa amabizinensi kubanga nabo balina amataka bw'oyogera ku ttaka wano buli omu ayina ettaka kyakyo eyina ettaka Hmm. obwakabaka buyina ettaka gavumenti eyina ettaka kakati gwe omuntu wa bulijjo kiba kizibu nnyo mu kibalo oba hmm. toyingira bulungi kakati mwami lukwago kyeyakoze hmm. nti besije mwenyini yatugamba tyakalulu tekasobola kujjako mwami museveno bwe yagamba n'aseka nnyo n'agamba nti omuntu agenda mu kalulu okujjako mwami museveni ye amusekerera yalinga akona kyagulayalinga akona bobi wayi nti gwe byolimu twabikola ki twabikola dda mm. kakati gwe woba ogambye nti akalulu mm. tekajjaako mwami museveni mm. nga ife abali mu struggle tukkiriza nti ku saawa ya leero mwami museveni bw'aba atidde bwati kubanga akalulu kaba tekajjaako mwami museveni tulabye ku badikiteeta mu nsi endala nga bazze babakuba obulu eyina eh, nicumbent can be defeated by the way but the greatest problem of the opposition they don't have mobilizers you have to mobilize because mu uganda muinalo turn up eyakalulu mm. and when you have very few people who go to vote exactly president museveni ajja kuwangula naye teriiyo muntu gwogamba nti ajja kubba akalulu 50 percent kyova olaba nga people powe egenda kuwangula abanene bangi nnyo ba mp bo gulawundi balemeddwa okukkiriza reality hmm. nti omusajja ajja kukuba ne deference bululu bwa 13 ne bwonabbako olukumi era oba tojja kumusangaaaprezident eh, museveni hmm. singa tukunga abantu netubeera ne tanapu eyakalulu nga abantu bangi abazze okulonda hmm. tasobola kubba bitundu atano ku kikumi tasobola bat akalulu kasobola okumutwala kakati gwe ku buli polling station president museveni afuneko busatu afuneko kumi afuneko munaana olabe obatagende but because bannabyabufuzi baffe batugyemu nnyo amaanyi mm. theyar demoralizing us mm. kakati ye bwamala okumanya nti gyetali mukalubu nga bwe mm. yatugamba kalutekajjako mwami museveniera bwe yagamba ate kati ayingira kaki naye olwokuba nti dokita besigye mugezi ayagala aleete lukwago nze mukulaba okwange wadde mwami lukwago avuddeyo n'abyegaana ebimumbuu ye tajja kujja biki hmm. but even that he can use lukwagaz weapon okulwanisa ki okulwana entalo ze yes that mm. happened mm. and besi gye kyali mukola kati mu fdc mm. kizaayo eri ku bigambo bya geno mugisha muntu bye yatugambanga mm. nti mujja kulaba bamola abatuufu be bati bebaani bikozi nze ndowooza mu nkola ennuŋŋamu nti woba ofunye emirundi ena okuvuganya enkamba enti nga towangudde hmm. bobi wine n'ayagala akole coalution nga hmm. ebesige kyayagala kuleeta ani tumukunde hmm. bikozi newe balonda amuli yati pate teyakyuka the party remain era moving on onbesiges mm. uh, orders mm. kakati bano baba amuliat ne bagamba nti ah, party kati gemulekere because ekintu kya dr besige mm. even woolaba nga alwanisa ono omukyala nabiira is to protect lukwago wano ku bwa meeya eh. kyekyali kirwanisa nabiira but people power ye abantu ab'emyaka gyaffe abaana kubaffe tetumanyi byedda era gwe bw'oyogera mu 66 ebyo biyamba ate waliyo bw'oyogera mu 86 ebyo biyamba the problems that were made or the mistakes that were made in 86 that's none of my issue me i need a job i need employment i need good life and i know our government operates kuba tuina mauniversity makumi abiri mm. you have educated your, your, your children ne bwemumala ate okueducatinga abaana ate abaliwo ne batakolaki ne batagala kuvaawo mm. so i think ekiri mu fdc fdc bweba eruzinza ababaka bangi mm. ngaabwendabye bavaayo mm. neegamba nti kakati tugendereddwaki central region bobi wine agina mm. busoga bobi wine azina zezoki issues zemanyi mm. era hmm. president museveni mukaluluka najasigaza kato kolido yoka ezo constituencies eziri mu kato kolido zajja okusiga kato kolido kyekyo omuntu yandibuuza kato kolido kyekyo we wali ennyo abantu abaava eri mu west ne bajja wano kati yeah. teke luku n'olaba nakasongolo olwaleero mm. n'olaba zimpigi n'olaba ki there is a lot of intermarriage against the mass mm. mu mawanga gali amalala mm, so na ye wane wachali abantu abali central nga bachakiriza nnyo mu bwakabaka nga bachakiriza nnyo mu bintu bya si tribalism mm. it's not mm. tribalism mm. and anybody who says that tribal tribe tematalinga mu byobufuzi mm. alimba asoka atunekenyani politics mm. nga bwatambula mm. because african politics rotates around ethnicity mm. tobolanga ne president waba alonda baminista tabalonda ku mmere oti regioni balancing abacyoli banaŋŋamba ki eh. era wano namugwanya minisita atasoma na urban development najja nabeera minisita wa kampala natulugunya buli omu nebakola buli ebintu ebitaliyo because they are not knowledgeable about these ministries singa basooka ne babawaayo kakosi nti obadde minisita wa kampala thats how they run cities nogendako etocho nolaba nogendako ewashington nolaba nereferences zaabwe bwe buli obubuga bwabwe tawuni bwe bakuliramu obwomukyalo so you are olese omuntu eyakulira ekyennamukaaka mm. nomuwa bwa minisita bwa kampala so mm. i think ekiri mu fdc as long as all political parties tezaccepting reality mm. nti ah, ziyina okuddayo nezirinventinga their objectives and struggles zikyasanga ebizibu bingi kuba bobi wayini guno omuyaga gwe guleetedde ba dr besige okupanikin gwe guleetedde ababaka bamu okuvayo mu fdc and people still migrating because politics sikomera politics is power its advantage and influence bwebaba nga ababaka batunuulira ne bagamba besi gye takyalina masanyalaze gatuleeta mm. leka tudduke ewaani ewa bobi wine era bobi wine ye yabadde mugezi nnyo yasooka n'abalinda ne bajja ne bannakigwanizi ne bajja waliwo bannakigwanizi mu byobufuzi kyebayita mm. political uh, prostitution ti mm. omuntu ajja kupima alabe nsobola okukozesa people power nentuuka gye ndaga because politics abantu kati balimba omuntu agamba nti agenda kukolera ekintu naye nga tasobola kukolera kintu naye nti agenda kukolera oluguudo but olina okwebuuza ministry ya waxi ye budgeti oluguudo olwo baaluteekamu hmm. so bwe tuba nga tukyalina galibo society naye nga besigye ayagala kukozesa mwami lukwago okulwana entalo ze hmm. tali ku struggle ye ngaomuntu hmm. because baagaana okwegatta ye mwennyini ne bagamba nti ate twegatta kyagulani tolina kibiina oyogerangaani hmm. musajja tunabagana nina movement nagamba movement abo abantu bogamba nti babo baffe kati <laughs> kati yakoze nup eh, yakoze eyiye kati gonamugambirawo nti abantu bogamba nti babe eh, babo nga ne kadi bazinabazina so bagaining power yali nyi naye nga besi gyetali mukujjako mwami museveni yatugamba dde akado tekajjako mwami museveni kati simanyi kyakakolamu ate ne bagana okufulonti nga bobi wine kati ayagala ki he wants ali ku survival ye ngo omuntu mu byobufuzi there is a time where you accept mm. ne hmm. fdc eri ku survival yayo kubanga fdc eringa eryato erigenda okubbira naye nga captain alwana okusigaza obulamu mm. n'eryato lye mm. so fdc kyekigundi kyerimu kekatu keerimu kati space ye mu byobufuzi eyimiridde etyo tajja kuwangala mu byobufuzi besige eh. tasobola after 2021 eno generation yenna ejagenda ekyo nkubuulira mazima erwene enkadde eno enkadde egenda kuvaawo mwami museveni kyobola nga tebaagala agende abaliira ku mwami museveni bayitirivu nnyo gwe opposition ogiraba nga opposition abali ku state house scholarship ez'abaana baabwe bali bameka nga watadde kamera ku state house ofa ennaku nogamba banene kyobola nga mwami museveni anwakyayi n'aseka n'okuseka era ye agamba nti bannabyabufuzi bacomedian olowooza abaakulimba kubanga amanyi leero boogera kirala enkya ne bakimayo ssente leero boogera kirala enkya ne bakimayo ssente kakati bobi wine kyasinze okutuyamba atufunguliddwe opositioni entuufu netulaba ani ali ku struggle ani mm. atabadde ku struggle netulaba abuuza center number kiringanga muntu kukugamba nti banne muli mulutalo naye yabuuza kondom mawu byayogera mbu center <laughs> number ziriwa kati yo naye opposition liiyo <laughs> kaddemu akantu ako omuntu muli mulutale mundu evuga hey. Eh. naye yanoonya kondom ye mawu nti center number ziriwa era yo, eh, eh, yo, yo bebi biki kati mawu I know very well in the last op- in the last campaign, bam a billion is set as Galim Billioni satu. Billioni satu asigali mkalu. Kwa mwami sabi tayingi na kalunga tayina bapuwa. Ta, Transpulon tinze ba kandidenti bana. We muka dukamu. Eh, hey, chitu. So vora banga bunobu nabu nabu political party bunu. Mu Uganda. waliwo buno bupolitical party obutono nga mm. uh, gundi yabukulira prime minister mumumanyize nenene kano kavuddewa bobi wine keyafunye ate nyini wako ekitufu eh, nange eh, mbadde nkiyeyo nti kuva bbiri ku bbiri yena eh. omusajja agamba yakawandiisa n'abeera nako ne nga tetukawuliranga nako kati waliyo obupolitical party bungi kuba mwami museveni yabukola okkawuntali nga kano kizabesije nti bwe bava mu kalulu bamuzaba eh. empeyingira kalunga talina bakandidents bana ebyo mawu byayogera tabyogera nti alina okubyogera because mawu tosobola kuba mu kibiina ng'ofa ku kibiina nogamba nti abantu badduse mbe okyalina influence mu byobufuzi mwami museveni kawummula bonna bajja kuwummula tebaagala awummule bajja sigala nga bali relevant bali awo balina omulimu we are fighting dictatorship but for 20 years olimu opposition what are you opposing ate nga yagambye akomawo mawo eh. ayagala kwesimbawo nga ah, banne bonna bamuvuddeko eh, bamuvuddemu ekibiina kikubye ku ttaka infact mau ekibiina asigaddemu ne dr semogere olo people have gone but instead of organizing the kyenatandikiddeko nga nkuwanalisensi yange mm. nti as long as these old political parties don't understand the reality on the ground that you have a new generation of new people who don't know the objectives of this party people who have supported you from work to work from 2001 up to today 20 years down the road you cannot oppose the government for 20 years negwafuuka mulimu nti ketutwaleyo ababaka mu parliament tufune ku sente mu ipod thats what these old political parties have been doing ngebyokulwanisa mwamu 7 babivaako dda apart from a few individuals who have remained consistent But Besige tells us you cannot defeat Mr. Museveni in an election. Now he's struggling so much to be in an election. Where you had a commitment, it's you who said it. kakati kiriŋanga omuntu okugamba nti um, mukyala wagenda kuzaalira mukama hmm. kati ate kisoboka ate kakati gwe watugaantibesigi ali ku savaivo ye n'ekibiina amaanyi gali wakyagulani olabawo ekibiina kino okusebengerera ababaka bakivuddemu they have lost over 15 mp yes. kakati ngaogamba nti ekyo kikyali kibiina era ekibadde kiyambye kanukiza besige nti ababaka babadde atambula nabo balukwago bamukwatira nsawo baani mm. kakati bano bonna basentinale badduse bamaze okukitegera odongoto yasooka n'avuma bobi wine tamanyi gdp mugamba kakati mwe abamanyi gdp odongoto badde mu palament oyina constituensi gyobaddemu kumpi ogenda mu myaka 22 kisi kyewali okoledde abantu kubanga covid atulaze uganda kyeki atulaze uh, nti we have a poor economy we have the, the, the worst health system in this country mm. covid atugiddeyo uganda entuufu natugirayo bannabyabufuzi abatuufu nti paalamenti ngaabantu bafa mwemwagala kwewa miliyoni ago abiri ate ye mwami museveni kubanga opportunist ajja kugamba his excellence ajja kugamba nti ekyo kyali morale nontright ye waabayita n'abawaanakyo kituufu abiri mafu bakola bubi nnyo mulaye naye ye mm. bwabayita n'abawaanaagomatuufu mm. so these political parties fdc the more they fight with reality they are going to fade away the storm nga bwolaba omuyaga mm. omuyaga gukuba ne gukuba n'emiti eminene president eh, bobi wayne yajja kuleeta baka basoba mukyagalo kiganda eno suubi etaayina namaanyi ga bobi wayne yaleeta musanga yeyalagawa manyi babukola ne badde eno ne badde eno ne bazunga ne badde ate bigundi mwe yali ani ah, omusajja wo ono lukwago wenyini mm. yaliko musubi yeah, they have been migrating because politics is not stagnant politics achuka kakati subi weleta ababaka omusanga bobi wine ajja kuleeta kikumi so kakati fdc there wale bagenda ku losing lead of opposition ate mukulu wange roya mukulu wange is a lawyer in parliament namubuzeza ku teeka eryo nti asinga ababaka mu palamenti yaleeta lead of opposition naye tebaŋŋambye nti akwata ekyokubiri kakati besigi ayinza okuba eh. mukulu wange bwe yaŋambyenti akwata ekyokubiri mukalulu yaleeta lead of opposition ebadde manyi nti asinga abaka mupalamenti ne fdc okusigalawo but the more they don't accept reality se fdc yoka ne mao bategere nti lwaki abantu batukyayi lwaki abavubuka bagenze emu kubanga pate zino tuzibaddemu zibadde n'ebizibu byazo zafuuka mirimu muyina entalo zammwe bati lukwago naye ajja kuba afudde kubanga olina okukkiriza nti kansa bwakuluma dokita nagamba nti omugulu gwe tugutemere wano n'ogaana kansa akulya akulya kakati balina mau nebesi gye balina okukkiriza tufulontinge bobi wayini oba kansa atulidde the youth bagenze nandi tusobola kugamba nti ogenda kukomyawo abavubuka nga naawe mawu pateyeetagala kakati akalulu oba okyakakolamu mawu yavuddeyo n'agamba ah, ku kya lukwago okugenda mu fdc n'agamba aa ah, ah, lukwago kati bamuwasizza era embaga ye n'empeta ye kati agiina ku mukono takyali waffe abadde musajja mubi nnyo so kati tutegedde wajyagwa omutuufu era nagamba nokugamba nti ekigere ekimu kyali kiri mu dp ngaekigere ekirala kirimu fdc ebigambo bya mawu ebyo byogerako ki mawu yalema okutegeera ekimu lya mu dp alina sivowo mu dp mu dp ate ye mawu ekimu kubyatakimanyi mawu afuna sente okuva azimbye n'ekitebe because they get money the more mps you have in the parliament the more mm. money you are given kakati gwe buli wolya wokka ngaolya weka mu party nga party ogitwalanga yiyo abantu badduka because politics is a game of interest mawu nayagala okutambulira ku biragiro bya state bobi wayine mu denying structure mulete mu dipi omufugiremu nze singa nali mawu nandikoze ekintu ekyo sandivudde ku bobi wayine kwakati amasanyalaze yagayina essabo webatawonya era ozangawo abantu batini naye essabo nga jajja atuulamu awonya layini ebeera eri ne baminisita babeera bajja kiro <laughs> ndogera ku pulezidenti museveni yampa obuyinza ne babalimbalimba omanye ebyafirika mm. genda oleete ebirevu bya museveni kati onaabisangawo naye mu afirika byebyo mm. sykoloje fe abasoma sykoloje tukimanyi mm, nti pasita n'omusamize batututteko ebifo ajja kugamba oloota omukazi omweru kati nyinza obutaloota bakazi <laughs> empewo ekufuuwa olweggulo yandinfuuye misana mu ttuntu oyo pasita bamusamizepasita eh, eh, ye omusanga eh, mobile mane zimujjudde ku matama n'amaaso tegakyalabika hmm. leeta leeta katonda katonda musabe bakujje mu bwavu batujje mu bwavu nga kateshumbw abadde mu ura afiiriza eggwanga ebiriyoni ddamba buli lunaku katesumba badde afiriza uganda emiliyoni ebiliyoni e, wano ku ura ate nakomawo mushemaomukyala bagenda ye banka yazitundiranga ku ssimu eyo yetakwatibwa kakati ebizibu ebiri mu uganda we are not poor because twagala okuba abaavu oba tetuli educated but even the government policy in this country naye ekola kinene nnyo okubeera omwavu abasajja batukubidde ebifo abasajja bye balina netutya nokutya netugaba naye ensi bwetyo bwe yakyuka naye nga ye pasita akugamba saba abantu nebabeera mu kusaba okuva ku makyampaka lwaggulu nga tebagenda kukola how do you expect them to survive naye nga webituuka woba oyagala okulaba kyaki newaffe mbakatuli kyeyimba obulungi essaawa y'ebiweebwayo etuuke enyimba eh. bazikuba newabawo omu ngaakyali mulayini tebasikiza mwenamuweddeyoanti essaawa yabiweebwayo eh. ofatulikubanga kyaki kati amakyaki ago nago kati gafuuka bizinesi obadde tokimanyi badde sikimanyi mukamawaeinbsines abapasita kati nabo balina amachachi abapasita bali mu businesses endala abapasita balina amaradiyo okukusonyiwa omusolo omala kgendera ku biragiro bya state kyobaolaba nga bobi wayini buli wamala okukyala kumpewo nga bakwata baproducer bakwata bamoderato hmm. tasi yensi gyetulimu tulina ono omusajja wemalawi pasita lazarasi hmm. eyakubya akalulu mwe mwinayo lazarasi ani abapasita bamwe boogera biki oli pasita yakubye pulezidenti akalulu namugawo ojja kuvaako hmm. pulezidenti yadde tasobola kumugula mwabamwe bali kukibabira mu state house balya byajjulu hmm. kasita bamala okubawaayo akabaasa babuuza pulezidenti anti kati nokuvuma pulezidenti nagwo mulimu olina okumuvuma akuyita kati ebizibu bya covid obigirawo mu banaddiini waliwo omusumba omu aliawo namuona sija mwagira linya naye avayo nagamba ah, biki bobi wine wa manyi bobi wine wa manyi enkeera omuze muze mseve nagena namulaba na namwayo milioni 10 ezo kuzzawo chachi mm. naye kati yachuka mm. kati akuba bigambo bilala mukama wafe eno yensi mukama osanga abafadha abapasta mm. mm. nga bakumibwa maji ninga yakugamba nti obukumi buva eri wa katonda nomugamba naye sitaani atambula na mizinga oba atambula na mundu hmm. naye saikoloji ensi bagifugidde ku saikoloji makiveri yakugamba nti dikiteeta atuka nakola eddiini ezize si kumuwashipinga kukuumira awo bantu era covid yatulaze nti buli wamu kyakyo osobola n'okusabirewo katonda n'awulira kyogamba nti okuva ebagala makyaki katonda takola byamagero byabikola tunda guba omutima gwo abantu bawonye abantu bawonye abalwadde batambudde ekyaki mutima gwo bagamba bali balabiranga ku bikolwa byammwe si ku ngoye zammwe sukakati ki ekyentwala mu kyaki amumowal religious than some religious leaders themselves byebiri mu uganda omuntu hmm. obeera muwal religious abatta yesu baali baki tebaali banaddiini nyo nga bagenda ewa pirato ne bamugamba nti omusajja mutatuteka abantu hmm. kati tulina banaddiini abaagala bobi wine aveewo abayingiridde bobi wine tayingiridde pulezidenti museveni yokka n'amakyakya agayingiridde kati osobola okuvuma bobi wine ngaoli pasta chachi nesigalawo ah, bakuba nokukubapasta bugingo yamwepankirako wano teyavaayo naapologize yavaayo nti bannange babi kyagulani ate nze ndi mukeewaabwe ago ge maanyi g'abantu bobi wine muvumire musabo bakubi bobi wine muvumire mukataleo naye omusumba wamita lubega wa fanal ministries yavaayo nagamba omunywi wenjaga tasobola okufuga naye ekyali ku kyakiye bamutwala emisinde ate nabyo wabikwata obubi bigenda pulezidenti museveni asigaziza ssente nebwapulezidenti nga institution ebirala byonna takyabiye ye nga ye entebe gyatuulako hmm. yeyiye institution ngaobwa pulezidenti pulezidenti museveni okumanya byonna takyabina yavaayo wano nakola intervie hmm. natugamba teri munauganda ajja kudda balakisa erumbiddwa letas fast protect famire ne bagireetera mu nnyonyi eh. eyo famire eyamaanyi gyoli nti yeyakola constitutional square oba yeyawandiika uganda anthem twebuuza kye baakola tetukiraba as uganda nzo safaring abroad waliwo famire eyagira mu nnyonyi eyapangisa ethiopian airways nga president amaze okwa kati obukulembeze tewali president nakugamba nti njagala kuba wa masiki mu wiiki bbiri biliyoni nsanvu ne bazirabanga nako paka kati sizirabangako kyenkugeita kyaliwo tokyalina gwakwata wano mu electoral commission kampuni bana babadde babizanyiramu kampuni gyebaakuba obululu ate ebadde ya munene nnyo nga bana abaelectoral commission bazanya bo tebakimanyi nti nnyini wa kampuni eyo gyebaagala okweyawasa omusajja omugermani kyobulanga kampuni ya germani yegenda okuba sente kampuni ya germani yegenda okuba obululu kuba waliwo omukyalo ow'amaanyi ali rileted nnyo n'amaanyi gyegava yeyensi buli bizinesi yaabwe genda wanekalamojjo olabe kyebakola golod mabo buki byonna batwala butwazi abaana be batwala mu algeria genda olabe amannya gaabwe genda olaba abogezi b'ebitongole bonna bavaawo ngaogamba mbu tuli ku tribalism eh, era ye bwembadde nzija nti basajja b'ennaku zino simanyi lwaki waliwo abasajja ah, babaita babizonto komedi baba bakwata waliwo omusajja omuyimbi gerard kiweewa bamukwata olwoluyimba lwe lwa nantaba naye omusajja we yagambye yali tayimba nantaba ate era yali talimba zaako no wammwe ge mumanyi abakomediani abo hmm. balinganga mu uganda hmm. abantu tutunuulira bannaffe ng'ebizibu bibaguddeko bobi waine baamugaana okuyimba abayimbi abatategeera mm. ne badda ku tv oyo bye bizibu bye politics ne bwotambula notekamu amafuta eyo politics okutwala omwana kusomero politics buli kimu ekyaffecting eggwanga lino politics kakati nabo bamaze okulaba abaali bagamba nti ebyo tebitukwatako ebyo byabwe bya politics nga beerabidde nti ne music politics the moment they went ne batandika okuyimbira mwami museveni kulaleze baali bamaze okuyingira ebyobufuzi mm. mwami museveni n'ategeera amaanyi ga music industry mu mm. ifu kati ndiraayinga kuba musician bano okundeeta mu buyinza mm. tetis a time bamusician webajja byekwatiramu thats why bobi wine yajja kakati abayimbi okumanya bali beeryamu enkwe omwami mm. museveni okuba media media industry kabaka mukuteekawo entala era kyekisinza omuyamba yayagala nnyo nti kayihula omugobye mm. babadde balwanagana netumukunde ne mm. kakowayiso kakati ate kayihula mukomyewo ate bano balipooting ate beyakuba ate balipootinga batyewakayitekisoboka ah, so nyeyiira nti gavumenti oyina ogiteekamu entalo hmm. senga kulanama abeere eno muwa amaje maama fiina naye muteeka eno balwanaganenga gooli olaba hmm. iyo leadership stairo ye byebyo ebyatuka ku brian white tamanyi enaalimu enaalimu ezimba ono nga naawe kuzimba because isipati se national resistance movement kibiina kyabayeekera bakyali mu resistance bo benyini bo benyini bakyali mu resistance wano walaba jeno tumwine nga agamba jena angina don't play nawa ame mm. nga bonna ba jeno kati je, je, ame yani ate ino kube ye gwanga ate iyo yeah. <laughs> kati ataga majegali professional mbote tuja kubira bobi wa ini e saluti nga uwa eribi ya tebazi kubanga obuyinza buchuse nendo obuyinza wakasoka kuchuo kila wana obugo mguru bwebwe agana kwa stani yali agala kuwamba katonda era kweyo katonda nene akitegeera nti waliwo defensive mechanisms ya ino kuchuse kakati tosobola kugamba olwaleero nti okutte bazonto mm. nga byeboogedde bituufu byeboogera bituufu just come and defend what they are saying nti mu kibiina bwe muba mugamba nti kale amagye gadda kusoma mm. bano abatribe endala basiru nnyo tebategeera come and tell us that you know because we are westerners yeah, related to Western Europe, we are more intelligent than the other tribes. That's why we have so many commanders in the army. Come and defend. But when you do something and to start defending, then you'll take a tribe. To keep a tribe. bazonto bye babadde boogera bituufu naye olw'okuba nti abayimbi abo bagenda kuggwawo music industry egenda kuggwa okuba abayimbi tebeefiirayo kati babaleetedde amateeka amakakali this is when they have got up hmm. nga bobi wine yabibalabulaa nga bobi wine yabalipootingira hmm. dda hmm. nti buli kimu kye mulina mu nsi muno kiri politics kakati politics abakutte tebogeza lulimi lumu tebalina leadership ngaamawulire bwe gaali kuba president museveni yasooka kutta bukulembeze bwa bannamawulire ne basaasaana n'akwata bannamawulire bano n'abawa ssente n'osanga sitole mu redi pepa ngeri bayast n'osanga endala ngeri bayast n'osanga kuba amawulire kati ga ntalo kuba omwami museveni asooka kwavuwaza n'oba ngaotuuse ku levo nti ofukamira bufukamizi kati abayimbi tebalina ssente abaleetedde amateeka amakakali naye singa baakola ekintu kimu wali nga bobi wine abagamba nga baliawo bali malala no kati baatuka n'okusaba emmere abayimbi nze mirundi mm. siri serebu siri muyimbi sesabangako mmere bo babeera kuma eh, balamu balamu tuwemere gwe bigayi ku myaka gyo noba nga tewe eh, nenedda nedda nedda eggwanga lino pulezidenti museveni alifuze oba yeno generation gyaleze <laughs> nti emusician yadda ku tv nga wa ab'omu amerika basaba emmereomanyi generation yaffe eweddemu oyagala nnyo ebintu ebyobwereere nti kebampita omanyi ennaku zino okulaba pulezidenti tis prestige namugenza eyo bye salvador byadda mawulire i went there you are not the first ugandan to be there the president the office of the president is a national office every ugandan can access hmm, naye tosobola kudda mumawulire alaivolizimu nagenzeeyo nenzijayo ebyange oba najjayo ebasa mm, mm, mm, abayimbi muwolesezza nnyo amaala omulimba that's not your level kulaba president kiri usual even me nze president museveni sikiriziganya naye ku polisi ezize mm. neze simuwala nange omuntu is a very good person by the way as an individual but nze sikiriziganya na polisi ezize nankolayo ey'emirimu era nze president museveni bwawumula ngaani mu gavumenti simutwala hedi not at all e netherland simutwalayo let him go sitini lwakitula and give us advice on how to run a state mm. because old leadership and younger leadership zegatta nezikola because leadership is a resource bobi president museveni bwe yawamba obuyinza gavumenti eyasooka yali ejjudde baddepi kuba naye yali tamanyi ngeri gye batambuzaamu gavumenti thats why abaddepi abaali babadde aba upc abaali bamanyi awo state operates siri ku argument egamba nti bobi wayini alina okwejjako buli omu ali mwenaali no si buli omu ali mwenaali emu nti mubi the people we need thats mature leadership thats mature politics naye tetujagamba nti bazonto bavuddeyo boogedde mbuobakwate kati mm. buli omu wanaafuuka zonto goloza abasajja bazonto abasajja abakulu okwefula bazonto oloza kye baali baagala kuba society gyetuzimbye ti omusajja ayina abaana naye zonto n'abaana be bababuza tatamu akola mulimo kize zonto kati ate gavumenti ate nijja nemukwata infact eyabakutte zonto nyo nokusinga bazonto eh, kanyumidde mu uganda eh, the holo sit abatufuga bazonto yavu hmm. zontorize the holo society mbu abantu batuvuma ku social media cyberassment mm. yes we are paying for the framers of this society mm. ensi bwe mutwe mwagizimba kakati gweriti eh, atugamba cyberassment lye generation yensi bwe mutwe mwagizimba nti abaana mubalowoosesezza n'abantu abakulu nti okulaba pulezidenti kya bbeeyi Eh, Tanzania magufuli asiba aliye mmere. E, eh, Ngatambula nokutambula. Ngatambula nokutambula. Ayira ne ngudo. E, e, eh, kuba president tedi yo office je bayitabwa president is office of service delivery. You come and serve and go. Ne bamini bagirimu. So to see you I'm not seeing a president. I'm seeing omuntu aina social contract eyamuwebwa abantu. Nenze bwe nakoma okwagira president Museveni bwe yatugamba nti I'm not your servant. I'm working for myself and my grandchildren. Mm. That's where I disagreed with the president, mm. because you have a social contract to serve Ugandans. So if you come and tell us that you are not our servant, mm. why hmm. should I support you? Why should you come and tell us your mandate? byogenda okukola mu kalulu tukuwa obululu because bwe tuba tulonda mu kalulu tetulonze president museveni we are voting the best manifesto hmm. gye mm. tulonda So if you come and tell us that you are not our Nakoma Kogida President Museveni, that's where we disagree. You cannot tell us that you are not our servant. You are freedom fight. So eh, nokwata kabangali ya police mm. nogiteekako abasirikale ne balipootinga abakama bwabwe nti mugenze kukola kitugenze kukwata bazzonto mm. zomuiwamusalo zigenze ng'abataka wese temubayina the effort you are putting in to arrest the zontos do two things come and respond naye tujja kukwata basajjani uh, basajja mivuli okwate mm. bazonto mm. ea nange onkwate kiweewa no kiweewa zi problem mm. is different from the zont eh. kiweewa ye kyatamanyi nti onalebo nantaba ayina abalabe you fist n omuntu gwogenda okukolaki okuyimbako mm. okuyimba ku muntu si kibi because honorable nantaba talina patent kulinya but <laughs> honorable nantaba came out and classified i have very many enemies don't sing toyimba bintu ebyo abanakiraba balimbu nantaba otaba naye ojja kusa kale zaake kitu eh, the song ye waliwo ajja okukinterpreting obubi because of the enemies and kiweewa must move consciously because mm. gwayimbako tamutegeera bulungi theyar forces behind sebulime mm. bamukwata ne bamuteeka kabangali ne bamukuba amasasi nti order from above tetumanyaniyawa order so wen woba oyimba ku bantu mu uganda mm. move kosi yasire nti ani gwe nyimbako mm. so kiwewa must be very careful hmm. naye ngaebyo byona byonabyona intimidation hmm. kutiisa bantu hmm. because banantaba bangi not necessarily nti yali ategeeza nantaba nezaake ye if there is something rongo between nantaba naye naffe era tukyebuza lwaki zaake ye bamukuba lwaki zaake gwe mulundamu waliwo ekitali kituufu baveeyo batugambe zaake nenantaba batuuze press conference nti munange kino we want to know as ugandans because these are important people netujja kukwata kiweewa omuntimidating then the, the song ntuufu nti waliwo ekiriwo olwomukwata omuntu wawansi yagamba nti kituufu waliwo ekiriwo lwaki zaake nange kankole akabulayani waite nedda waliwo ekiriwo nga kiri kuki byabufuzi byamaka Ange ah, bintu bya Ani akubani. Ebintu bya ona lebo nanta bebe sagala banne nange nina bintu. <laughs> Bwato wanyise bogotoni na gotya. Ah, eh? Nina nange bintu. <laughs> Nimekwanga. Yaba mafia sagala kunza. Mm. Ah, Bande tulo bukadda tano ntibangu. Eh by the way chintu echo. kakati balina options tobulye ah, nabugoba ngulu obukaddaadika naawe ndi nti e, eyo hali ya namba hali ya namba eri ku ubs mbu bateeka butesi ah, thats alive rizibu abantu abasinga obugagga mu uganda tebogera emotoka eh, e, ereeta magoba ki banabaavu baserebo bamwe abalaga sente mumawulire abasajja balina sente mu uganda nti bazanikako nebweru kati gweyina sente meka gwe toyina sente zoyina oli kumaalo mbwaggyeyo sente mu bantu bamulabe huwayu olwo gavana azikuba yeye tumugambe tutyaomisionoalensyetumugambe tutya ayumwalichidande omisionoalensi nebyemyamwe byamaalo tutrakt mbugundi yaguze emotoka empya netukolere ki <laughs> yeyalesa eddagala lya covid ebyo bya society byamwe erigalibetaso tubitubuulira 50 million tume 50 million mm. Ah. nze saagala pawa ekwegamba ffe twazaalibwa kufugibwa bano abatufuga bo bakolebwa mu bbomba kitubitubulira naawe naffe nga bye balina tubimanyi thats why tumukunda ezibita amanyi buli omu kyabbye thats why besiga ezibita bonna babadde baali bamunda baali bamunsiko kyobola nga sejusa yakolera nnyo trouble eri president museven sejusa teyakatandika kuzaala wa president museven ne munsiko yamuzalawa era nebakuba akalulu pulezidenti yamuwangula n'obululu kumi nabutaano nebagamba tebabyogera mu bantu era kwekole kikomera mu nsiko bo bamulabanga pulezidenti oli ow'omunsiko fe tumulabanga pulezidenti bo tebalinake bamulabamu so sejjusa teyatandika kupinga kati hmm. azapinga ne honarebo nadduli era honarebo nadduli ye muserikale gwe basooka ogoba amagye nga bakawamba yawandiika ebbaluwa eri amekamanda namugana naye enkuzibwa y'amagye nga tetugitegeera ne bamugamba nti aa ah, ah, wakoze ensobi okuwandiikira ebbaluwa pulezidenti wandigiwandiikidde ameka manda nedduli yazibini eh, eh, troublesome babuuza ayinza kati agenda kwesimbakonaiwandikamululimikyo eh, mwami nadduli yasoma lwakuba mu ebintu byammwe mwemulowooza nti oluzungu kwekulaga nti oli yasomawaliwo abatayina professional naye nga bamanyi oluzungu english zeranguleezo hmm. lulimi naye tekiraga nti wasoma bangi nnyo abamemba ba paalamenti boogera enzungu naye intellectualism intellectual capacity zero because the biggest noise makers on the streets are the people in a parliament hmm. ali kukwogera ku petroliam ku oiro teyasoma petroliam so abagezi abasinga tebali mu byabufuzi so ensi bwe tugikwata abaleeka netulema okutumya intellectuability ensi eba eweddewo nti america yo yakola electoral college si buli omu nti agizanyirako era abantu baali baagala nnyo clinton naye amerika tenafuuka kufugibwa mukazi because esuperpower teyinza kubeera na mukazi ate superpower ate kwini wa bungereza gyali ate mm. nabo bafugibwe omukazi omumerika takoppa <laughs> takoppa bali balina kwini kati gwogendangaani babakuba ebifaananyi ngaosenkanya ekwini oli mukazi equeen is more powerful yasinga amaanyi mu bakazi head of state imperialistic majesty naye mwe temubyawula ne kabaka wa buganda mumuyita majesty no majesty aba n'ensi hayinensi ye royo hayinensi si ye majesty kwa majesty aba n'ensi ngowe saudi eh. era ye bwagenda ebweru baba bamukubira emizingo emeka kati ate ye queen bamukubira mingiko tetubimanya anti fe abali kuonolai media uganda <laughs> baagala obimanya waliwo ebintu ebimu byebatamanyi kubanga okusoma kyekijja okuyamba uganda hmm. hmm. babobi wayini bano bafunye bufunyi mukisa nti society ekuuyi nti bweyogera ku tribalism buli omw agiwulira bweyogera ku eretha sekita buli omw akimanyi bweyogera ku transport system buli omw akimanyi abasajja ne babba sente za covid nebazimba apartiment neza masiki nemutaswalako nemuzibba kakati bwolaba obubbi obugenda mumaaso mu uganda the high level of corruption buli munauganda abuwulidde covid akubye ate katonda alina ebintu byakola abasajja bano babadde babba ssente nga bagenda ebweru babajjanjabe kati ebisaawo ebyaggalibwa n'abafuna covid nabo baali wano katonda buzibu nnyo so bazonto tojja kuba intimidatinga music industry yegenda kubanga abagirimu batitizi they are fighting them service waliwo ekiwayi kya balamu ekigendewa pulezidenti ate waliwo ekyabitex ate wali mwogeze eddoboozi limu omulimu gwammwe gugenda ngaabaamawulire bwe gwagenda nga bali awo omanyife ewaffe eno erakayi tuyina e-, ennyanja bagiyita kijja nabalola hmm. egenda nekala abantu ne bazimbawenejja nga balaba nebatta nga olaba kaseese kaseese yafuuka tuwali senta ya mirambo hmm. buli mwaka naye nga sente ez'okugjawo abantu ekaseese pulezidenti yaziyisa ne bazibba tulyokete so corruption eri mu uganda tesoboka kyovulaba nga bazonto okwata babwerere zonto omukwatiraki bonna byayogedde bituufu abaana be bongatwala okusoma mu algeria lwaki abo people asking because the government is emira buli omu alina okwerabamu kyovula ngaye president museveni abadde amenteininze nnyo until these days the president has changed the museveni of yesterday is not the president of today and the museveni of today will not be the president of tomorrow ajja akyuka so nabo kaakati olw'okuba nti batufuuse nnyo in ward looking nti naakulira judicial service commission naye wammwe waabwe ensi ebuuza muveeyo mu nnyonnyole fenna tuli bannauganda lino eggwanga lyaffe you are not going to intimidate everybody you are not going to arrest everybody nze mandera bamusiba emyaka emeka 23 nina 23 kati bwonsiba mukobera 23 nfulumandi wamme ngensi njifuga kwana mu mukaaga kyobala so generation bwe ati nkubulidde nti newe banatukwata ffe tuli bato bobi waine kyekimuyambi mm. nti zistiru young bano bonna babeesi gye bakaddi ne bwonaayagala nnyo gitukuba abaana abakubagadda ffe generation yali tugiyinza gibulira libiya gye yava era ba abazungu bagezi nti movement singa bwolaba people power gye tubadde naye movement teziwangaala mu nsi yonna eh. movement simujja ne mumuvinga okutuuka ku kkoozi gye mwagala arab spring be urise up ne mugjako omukulembeze ne muddeyo ne mukola but not a guarantee its not something that you guarantee in the future kakati bobi wayini ye naagezewala era bano bonna bali mu gavumenti ekibadde kisinga otugamba nga batugula mirundi yo future teri guaranteed movement egenda kuggwawo nga akaluluka wedde ogwomuyaga kakati ye bobi wayini n'abasalira amagezi n'akola political party bobi wayini as a position himself nti bwoba obadde olowooza nti bobi wayini wa 221 ne mu 226 waali because pate weeri pate tefa dpa ogiraba hmm. waliwo weyagwa nebadda mu bigo byabafaatha kwaya yina erementi oh, yabakatoliki yabanji obate weyabiwera ebibiina byafa era byamala nebidda weyawera obwakabaka obwakabaka bwafa abantu basigala babaenyimbe mm. abantu basigala batuuma amanya g'ekika mm. abakulu b'ekika basigala kati obosi obogiwoki kyenva mbagamba nti instead of buying people from people power mugende mutereze ebintu byabavubuka byemwabba mu ministe ya youth pulezidenti museveni ateekewo ministry y'abavubuka efule pulegid ministry agiteekamu abavubuka abagenda okukola saababbi naye sente z'abavubuka mwamala okuzibba buli omu akimanyi nti sente muzibba noolaba maama nakyobe namulaba ngaawo aba geto sente geto is mentality sino nti place in psychology tewaliwo kifo kyetuyita geto mu psychology uganda yonna geto kisinziraani alaba kakati tosobola kugula uganda yonna uganda yonna geto ade sikamanyi igetu tuyinza kubeera na capital city nga kampala ngaengudda teziri ka adresi bwosindika ebbaluwa eraga wani nga bwomuntu wagaa ff street e new york bikigwe gigenda wali ogisindikola ebe nakutuukako enatete mukisenyi wamu wali mubamalaaya ku masitoo tiwali <laughs> uganda yonna geto kisinzirani alaba izi kampala capital city isit nairobi kampala ina bazalirwa nabamu bingi nyo bebatunulira mm. tosobola kuba nakampala nga infrastructure development oleeta baasi naye ngaenguudo teziyitakuwa baasi nawaboda nawabugaali there must be infrastructure yesooka genda wano olaba oluguudo lwe mumbaasa nairobi line zisatu owa boda alina waayita owakagaali mm. n'owemmotoka kati mwina infrastructure esobozesa baasi mwina traini amin yalekawo utc nalekawo peoples simanya sergeant seiko kano seiko ye yakwata bus ezo naziwa abamaje ne bazitemako ebyawaggu bwebagenda kulwanisa kkoni wenudde bajja kusasula abantu uh, nebeteraku transport system eyabwe nga gavumenti tebayambye nako because for us we have, we, we, we, we have so many interest in the tax industry mwetubadde tulya era biggest gundi yaffe badde mu tax industry naye olwaleero okedde ku maca teri president aleeta policy empya mu covid ngensi zonna zirwana kukwata ekonomi kugiriza gwatogobaba taxi noleta kiba kitegeeza nti okozeseza covid okutuukiriza ebyo byewayagala edda banyini batandeka tubamanyi mukyala wamaanyi nnyo kyovaolabanga ono lukwago nze wey i sympathize with taata lukwago mu kampala era ku bwa meeya mbadde nja mmuwagira one manyi nti lukwago talemereddwa mu kampala kubanga nti talina ideas ennungi hmm. ne politics era mwami museveni yakyogera nti ekyo ekifo nakidairuting oyo twamusiba enjegere the problem of kampala is not law the problem of kampala is not idea it is politics kampala bamulabanga god mind abasekampuni ezitunda ettaka mu kampala banyini bizimbe drake yagambye omugagga nze ninamu bibiri naye yagambye tagenda biggula ninamu bibiri ebyabalala waliwo bakama bange bwetu weyegambye omugagga hmm. kakati tosobola kugamba nti kampala nti ogenda kugoba abataxi ogenda kugoba ababoda without a regulatory framework toyina acti first make act efuga byonna awo osooka okukola ecoparative kenya bwe baali bagoba bomatutu bakola batya basooka ne babawa ebbanga babadde mulimu ogwo ne mm, babatirawo ne coparatives okubayamba to mm. give them loans mm. n'olwaleero looniza ez'amaanyi ozitwala mu uganda development bank ewali ba investo ab'amaanyi nga mukulu wange haamu naye ngaabaana abasinga okwagala sente bagenda muzi microfinance mm. naye nga requirements eziri ku sente ezo omuntu wa wansi tasobola kuzifiringa kati nze emirundi eyakava ku univesity oyinza otya okumbuuza nti genda oleete e, e, ekyapa kya square miles bbiri nkijjewa nabikolera mu lubuto lwa mama wange nga nzaalibwa nebyo ebiri ewammwe nti enkoko etalina e- e- magi ogigambe mbu ebiika ebyenda byayo omuntu atali yammere ate omubuuza toilet paper kati abavubuka bana abanaku ate obabuuza otya requirements the requirement should be a national id aye uganda ne full stop ne bakuwa sente and they monitor you because olina abavubuka ba mirundi esatu olina abavubuka bakuba omweso those ones need rehabilitation kwata abasomesa ba psychology makerere build rehabilitation centers oba rehabilitating bwomala oba rehabilitating ndoza brian white lyesomero lyali yagala okuzimba he wanted to build that rehabilitation center enewakiso enewakiso mm. nti abavubuka bano mubajje ku street rehabilitate them yeah, psychologically mubaze mu mbeera oyobuntu after rehabilitating them build for them skills mm ozimbe zino tashal institution zizenda bezisomesa omulimo gwomumutwe after teaching them skills give them what to do abo bamaze olina abavubuka abasoma abo tebakusumbuwa nnyo because wetheris eh, nga mulina amakolero mm. nga mulina bainvesito bainvesito abatuufu abatali bano bainvesito aboogera oluganda <laughs> ogeraluganda kampuni ogenda ozitunulira ate ogenda okugiraba nga ne contract zezasayiningibwa mumulabika temufolowinga bintu bino bebamugemeire komiti yatulaga ekiri mu uganda ku ttaka bonna beyayita yayitakawa people power yayita nga baminista come and explain nga baminista tebasobola naku explain nga byapa bino gyebyava Hey, eh, bayitakawo n'omukulu omwogezi wa hey. Eh. polisi enanga ne bayita nerukutana mm. namuga the president is too small gandi hang mm. mm. era bwe yamugambe kakati bobi wine kalikwata obuyinza byo byonna tubimanya justice bamugemera jetuwa bwifairo bamugemera abatufu nga wetuli where did you get that land tetuja kuba nabudde ne koti zino nazo zitukoze bubi omulamuzi ne bakuba ebintu byataka kikyonkyo nakuba ebintu byabantu olwa koti odemu wano mu lusanja a thousand houses are demolished so ugandan is now refugee in their country because of one investor ah, ah, that is unacceptable tekikirizibwa okuba amayumba g'abanaku lukumi mm. goli investor public opinion wetu wetuki mogo omusango public opinion egwawe tebiriiyo but i know mr chichoncho nali nkyasoma ku university he found me and he, wanted my father to defend him mumba mbamanyi this ones these people are used the chichoncho is not the chichoncho mm. there is a bigger chichoncho there kateshumba cannot be arrested bajenda cannot be arrested after causing harm after causing financial defect to this country naye wano mu bank of uganda kasekende gwe bagoba mwami kasekende bamugoba obusuma kitegeeza obusuma kyavaawa obubbi kyavaawa si kigambo kyeri so obubbi bulimu wano wokawuka mu central that the, the fives are in the central region naye nga bo balina ekigambo kyobusuma nga bagamba tuli tribe but this is the truth obusuma obwali mu bank of uganda bwakasekende yeka tereza tribe nti yo nzibu nnyo era gyo webabaawo ebigezize nga yeevaawo mutebiri amidstsicknessinairo governoatambulira nakomeggo hmm. ye akyaliwo naye ensi tetujja kugifuga bwetutyo tetusobola sobobi weni kyabasingidde nti all the people balaba ebintu bino ne bagamba nedda ne bwe tubadde twagala nnyo gavumenti naye nedda netubadde twagala nnyo pulezidenti museveni nga bakuba obwakabaka bwebufalansa abafalansa bali tebagala kujjako kabaka ne the moment king louis yagaana okuleeta reforms maximilian robespierre marat ne bali basatu maximilian robespierre marat there is even another one bali tebagala kuba bwakabaka bwabufalansa nga bagamba kabaka nedda kabaka tetukooye naye kyusa ababbi bangi tusobola kukolima bukolimi mm. tusobola ku duplicatinga nga offices nti akakiiko kanna kalema kalemeddwa ne ig gyalemeddwa ate okoze eyakalala the president is duplicating offices instead of tackling the real issues that when the people are corrupt in that ministry kateshumba mukwate yasookaddeko eruzira bagenda naye agendeko eruzira n'ababbi bamanyikiddwa company speakers yayogerako ezagaba emmere enfu nedda babakwate ne president the president is fading away bekubye bokka isinot bobi wine bobi wine is just loved by the people because byayogerako bituufu kakati yena alemu tasobola kwerifominga the moment leader refuses to bring reforms yegwe balifominga ye mwenyini you have to choose naye munange machiveri akugamba nti omukulembeze bwakaddirira mu buyinza pawe emuvaako aba takyalagira nze taata wange yali mukambwe nnyo naye bwagenza akaddiwa mm. kati tulina byetukola byetutakolanga nti muzeeyi atunudde emotoka nenjijjawo ani atutte emotoka yange juniya agenza naye banaye omwana oyo nganjitutte naye luli wali oyinza okujepankira kutakuba esasi kakati ne pulezidenti museveni yali mukambwe nnyo edda kyenagambye nti si yeewaaluli ate tajja kubawowentya naye kati famiry egeze ayina abako ayina abalamu ayina baki bonna bafiidinga ku national resources kyovulabanga abamerica bagezi yusavu tutamuzandiogo lwakyo ntekiriiwo anti omukulembeze omukulembeze asinga institution zamaanyi ate nga institution zezimodifyinga omukulembeze mm. naye mu uganda ate omukulembeze yamodifyinga institutions nti president bweyayogera ku kugamba nti ababaka bewadde miliyoni abiri president ekisooka tayogera ku musago guli mu kooti era mwegirimi tibambuzana i don't want to talk about that is in court my friend naye bano ebya kooti teyabiwuliriza era bwe yamala okwogera omulamuzi kyeyakolamu luulingi the president's speech on the mps who had given themselves 20 million was just transferred into a ruling by a judge the institution is a twin nga tumaliza eni up eragawo <coughs> twabalabye abewandisiza kadi ebbugu muliri wali ebbugu muliri ekamoca naye sinakulaba yo nabaddeyo nenkunoonya mirundi mutabani wa mirundi Eh. sisobola kujja irwaki kwesimbawo sisobola kulimba bantu nti paalamenti nga tetulina majoritygwe omusajja alina psycholoje nti paalamenti eh. kulimba weya honest people ah. nti paalamenti okuyisa ebiteeso you need majority kakati sisobola kulimba muntu nti njagenda mu paalamenti hmm. nga nrm ekyayinayo majority no aulugotwe paalamenti where the opposition and the ruling government amaanyi gabalansinga ne bwoba oyagala nnyo omukono tegustopinga training egenda kutomera namwe riolist siri opportunist nayekakatimwe mu uganda mm. muyina ekizibu nti opolitics gwafuuka mulimu abantu bawano nyenda bakolera oluguudo era omubaka najja nga tabakoledde era ne mumulonda okitegedde nti mwami samu kuteesa amaze okufuga mawogola north newaabwe sembaaleeta muwala we <laughs> kakati gwe omugagga ennyo ayina ennyonyi ayina biki ensi yo mubadde mu buyinza n'akantu kaabanaku akoobwa mp nakookakwate nti bannanga ensi eno bannaye katonda yatwagala nnyo zino nte zaffe era kakati bwe mmala okufuga muwala wange yaddako ye politics because bagifudde kamaasho abanakenya kasita famiry zino ruling famiry bazikkiriza nezikwata sente ngaebyobufuzi babivuddemu kakali zisobola kulimba bantu nti i can go to a parliament where the speaker atula ku lukiiko lwa nrm olwokuntikko mm. where the deputy speaker alondebwa ba nrm tetulina majority mbunzi gyenimba esente nyina mu parliament i rather south of parliament kadi eyayiigo nti kadi nagifunye hey, era nkubiriza abantu mugende mufune cards ezo mm. bobi wine yakosolovinze equation ezisatu mm. one he wants to form structure uh, egenda uh, okumodifyinga abakulembeze ababe because you need your own people yagobye bannakigwanizi ba opportunist mu nsi yonna akabina ke katalina gye kagwa kubakalieno neeno anti kalieno neeno kakati gwe naawe bannabyabufuzi bano abateeka okugulu eno neeno mm. kakati abo yabagobye yasooka n'asirika bwati n'abalinda ne bajja nga badduka abaagala okukozesa amaanyi g'abantu n'asirika bwati yagaddewo oluggi kati buli afuluma nga tumanya ono yajja kukima bibi ono yajja kukima bibi kubabadde tebamusuubira sekendiri ayagala ababaka naye mu paalamenti bobi wine to stay longa ine politics alina okufuna ba mp ababe baalagira baayinaku kontrol era nze kyemugamba nti olaba gundi lwaki tebagibba alukaida hmm. alukaida ezenani state actor basente za president Museveni basente za America naye to bazalu kayibe ejja kunonya mm. kakati inoto ogenda ku kadi ya people power ne tuka yoyo gere <laughs> tuka yotagale otugambe i was coming but i was arrested nga wali yensonge ya manya yokutesa ku parliament people power ekunonya amaanyi g'abantu gakunoonyi bamanyi abaana bamwe gye basomera bamanyi amaka gamu nedda peope power kekunoonyi bwetuukayo leka tukuwa ekaadi odde mu kwogera oludikya luno olwagundu olwa kenny lukyamuzi tuwasomera wanasomera nabisunsa lyabawalayi mabega waalyo tukubumbagatire sibula abali konolin media z uganda ne uganda byogere omukisa guno bagambe buli lwakusatu buli lwakusatu esawa bweziti mm. nja kubeerangawo mwebali kwagala mirundi junior mm. mwebali kugoberera foundation yange awe mbadde nkugamba foundation eyo gyogereko nnyo nakola foundation kuba abantu bakulaba nnyo mm. nakola foundation okuyamba abaana mu uganda taata wange bwe yalwala natunuulira embeera abaana gye baalimu mu ddwaliro gye yalimu he could get that medication naye singa teyaliye eyo medication geyafuna singa taliiwo hmm. naye naliyita mudwaliro netunuulira abaana embeera gye balimu abaana abato because tetujja kugamba nti tujja kulinda mwami museveni okukola ebintu ebimu hmm. it is a responsibility of mr museveni ekyo kyenjawukana ne banna byabufuzi nti hmm. you don't need a position okukolera abantu no nze siri mugagga n'akasente akatini kenfuna ne bannanga abali ebweru w'eggwanga abankwatiddeko mm. okulaba nti foundation yange enikoki etambula osobola okugenda ku facebook nononya lift child foundation osobola okujja ku peegi yange mm. ah, tamala emirundi gr netwongera okwogera enamba yange sobola kugigabakubanaakatiabakwagalabatukolefoundation ah, eyo mm. mwempita okuyamba abaana just nziza abaana ku somero nembasasulira fees mu kapasite yange ne mbawa scholastic materials ebitabo peni ne badda ku eh. ssomero ne basoma ate ne sitakoma okwo hmm. nembazingi ng'ate waasula wabi kakati nze mbazimbira akayumba nembajja mu mama nembajja akayumba k'ettaka nembaterawo ey'amabuloka n'ey'amabaati so dati abantu bali bubi abantu bali bubi nnyo mu byalo bwutuuka mu byalo okaaba naye abaana babonaabona natuliyo wano donations amakampuni zegaleeta neŋgamba nti amakampuni magagga bwe gati kokakola nekwata obukadde bitaano nebuwaayo nga constituency singa ekwatayo constituency emu nekwata obukadde bitaano kokakola nezimba essomero eba eyambye abantu bangi bayitirivu netwakuliyetinga donationsi zino neŋgamba nti lwaki kampuni zino ziwaayo donations ku private account hmm. lwaki temuteekawo ebintu ebiritangible nti gwe wa japan motors funayo constituensi emu otuzimbireyo eddwaliro okusinga okukwata sente n'oziteeka ku private account nga ne basiginituli tobamanyi kakati sente za donations twaddamu okuziwulirako naye nga twakolekitinga ebiliyoni ezisoba abiri ye mwami museveni n'atugamba kubanga ye odita genero kuba tezagenda mu palamenti it cannot be audited era kyebeewala nti bwe zigenda mu palamenti nezigenda consolidated fund they will need the parliament to use that money bo ne bakola diversion zeteeka ku private account ne basiginatory bebamanyi president afuuke audita waazo yenagamba ayagala pick up but the problems of covid pick up si kikulu malwaliro what if we get a stampede do we have olaba omumerica covid yamugoya bwati ate gwe atalina wadde eddwaliro nga neddwaliro lyamu wano eryokumukaga esente mwazibba banne mbasiibudde hmm. mwebale nnyo mwebalire ddala